হেল্ল' এভৰিৱান কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিলোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু আজি কি আছে আপোনালোকে গমেই পাইছে চাগে আজি শিৱৰাত্ৰি পূজা হয় সেইটো কাৰণে আমি এয়া মই ওলাই ওলাইছোঁ মেখেলা চাদৰ পিন্ধিছোঁ আমিও ইয়াতে শিৱৰাত্ৰি পূজা সেৱা কৰিব যাওঁ এতিয়া ৰাতিয়ে হ'লগৈ পাঁচটা বাইছ হ'ল চাই থাকক আপোনালোকক দেখাই থাকিম এতিয়া আমি ৰাস্তাত গৈ আছোঁ এই ট্ৰেইন ৰাস্তা এইফালে আছে আপোনালোকে এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আৰু বাহঁতেও আহি পালে ওচৰতে শ্বপিং মল এটা আছিলে সেইখনতে সোমালোঁ চাকি কেইটামান ল'বলৈ আৰু চাকি ডাঙৰো আছিলে সৰু আছিলে মই সৰু সৰুটো ল'লোঁ ভাল ভালকেইটা কেইটামান বাছি ল'লোঁ বাহঁতকো বাছি দিলোঁ আৰু ইয়াত মই ভিডিঅ' বনাব পাৰিমনে বুলি দাদাজনক সুধিছিলোঁ নহ'লে যা তাকে বনাব নাম নোৱাৰিতো আৰু ইয়াতে বহুত কিবা কিবি বস্তু পায় কাপোৰ ডাঙৰ মানুহৰ কাৰণে কাপোৰ কানি পায় আৰু সৰু বাচ্চাৰ কাৰণেও আৰু ডিনাৰ ছেট বহুত কিবাকিবি আছে লাগতিয়াল বস্তু আমি একো নল'লোঁ অকল চাকি ধূপ সেইকেইটা ল'লোঁ আৰু এখন শ্বপিং মল খোলা বেছি টাইম হোৱা নাই দুই তিনিমাহমান আগত খুলিছেহে যোৱা বছৰ নাছিলে আৰু এতিয়া আমি বস্তু লৈ আহিলোঁ ফাইনেলি আমি এতিয়া আহি পাই গ'লোঁ এয়া এতিয়া আমি সোমাই গৈ আছোঁ এতিয়া মানুহ কমি গ'ল দিনত অহা হ'লে বহুত মানুহ ভিৰ হৈ যায় ইয়াতে কিন্তু ৰাতি হ'ল নাই এতিয়া চবেই গুচি গ'ল ইয়াৰ ভিতৰৰখিনি চাওঁ কিমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে চাকি দিব লৈছোঁ এতিয়া অ' ইয়াতে আমি ধূপহে জ্বলাইছোঁ তেতিয়া আমি ভিতৰত সেৱা কৰিব গৈছোঁ আমি সেৱা কৰোঁতে চব মানে পূজাৰীও নাই আৰু চাফ চিকুণ কৰি আছিলেগৈ হ'লেও পূজাৰীটো আশীৰ্বাদ দি আছে মানুহবিলাকক আৰু ইয়াতে ভগৱানৰ ফটোকেইখনো আপোনালোকক দেখুৱালোঁ অলপ অলপ এইটো আশ্ৰমহে হয় ইয়াতে শিৱ মন্দিৰ প্ৰতি বছৰে ধুনীয়াকৈ পাতে ডাঙৰকৈ আৰু মানুহ বহুত অহা হয় আমি সেৱা কৰি আহি ইয়াতে ৰছী বান্ধি বান্ধি দিলোঁ আৰু ফটো ইয়াতে দিছে এই বাহঁতৰ ল'ৰাটো কিমান ধুনীয়া আছে ন আৰু আমি চাকি দিম ইয়াতে ফাইনেলি এতিয়া আমি সেৱা চেৱা কৰিলোঁ আৰু এতিয়া যাওঁগৈ আপোনালোকক ভালকৈ দেখাবই নোৱাৰিলোঁ আৰু এতিয়া মানুহ কম দিনত বহুত মানুহ আহিছিলে আৰু ফ্ৰেণ্ড চাওক ইয়াতে ডাঙৰকৈ হনুমান মূৰ্তি এটা বনাই দিছে যোৱা বছৰ নাছিলে কিন্তু এতিয়াহে বনাই দিছে ইমান ডাঙৰকৈ বনাইছে আমি ফটো মাৰিলোঁ ইয়াতে আৰু পুখুৰী আছে এইখিনিতে ফাইনেলি এতিয়া আমাৰ সেৱা কৰা হৈ গৈছে এতিয়া আমি যাওঁগৈ So, yeah, me. Hey, ba, hota roomo da hisu. Yote bhat khai kini potiya bo bolle. Tayar kumpini hoy. Tablap sok kuriyas. Hey, ba, dada, e quality. Ami sari tay kelo be besu. কয়লা গোন্ধাইছে কয়লা কয়লা ইয়াতে কয়লাও পুৰে হয় ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আমি ৰুমত আহি পালোহি আৰু আমি বাহঁতৰ ৰুমতে ভাত খাই আহিছোঁ এতিয়া ভাত বনাব নালাগে আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিলোঁ কেনেকুৱা হ'ল গম নাপাওঁ আজিলৈকে ইমানতে সামৰোঁ নেক্সট ব্লগত লগ পাম চি ইউ টাটা